Buena, bueno, aquí estamos nuevamente en el jueguito del recuerdo. Miren lo que les traigo aquí, Tropical Angel, 1983 Iron Corporation. ¿Mm? Este jueguito trataba de una mina que, iba a agarrar un bote, weón, haciendo esta weá de, de surfing, weón, no sé qué, cómo se llama esa weá. Y tenía que como pasar entre medio de, de, las, ¿cómo se llama? De la banderita, tener cuidado con que no se caiga con las piedras, eh, más adelante parecían unos tiburones, tenía que saltar ahí, a ver, pausa, weón ¿cachai? Tenía que hacer todo ese tipo de weas de dribbling en el agua. Tenía musiquita, todo el cuento y, era terriblemente brígido, weón. Lo bueno es que le gusta el morbo pixeleado, weón, ahí podía ver a, a una mina, weón, todo el rato, weón, mostrándose eh, haciendo acrobacias, weá, de repente la buena la podía hacer darse vuelta como para que te muestre la, las pechugas y todo el weón mm. está la musiquita del juego. Bueno, este jueguito yo, puta, está en, mi casa, está cerca de mi casa, está junto con el Elevator, el Kung Fu Master. Lo jugaba re poco porque no duraba ni una weá, weón. Yo lo único que quería era mirar la mina siempre, weón. El enfermo de chico, weón. Vamos a terminar este juego ahora, weón vamos a ver el final, a ver, qué, a ver si sale algo entretenido, pues, ¿Mm? Presiona push para avanzar, weón. Arriba está el score, el top score, el tiempo, porque la weá tenía tiempo. Y aparecen unas banderitas que te, decían, weón, tu avance, pues, ¿Ya? Fíjense que yo voy a apretar un botón y miren lo que hace la mina. ¿Cachai? Como que te muestra ahí las tetas, weón. La weá es que ahí vamos pasando las banderas, vamos quedando con las piedras, una weá muy fácil, weón. ¿Cachai? Ahí, pa, pa, pa. Y puta, no tenía mayor ciencia que hacer toda esta weá todo el rato, weón. ¿Cachai? mirar la mina. Si lo, lo, más entretenido del juego era mirar la mina, weón, que está terriblemente rica. Pixelada, hablando en. Eh, hablando en pixel, weón, no está nada mal. Miren esta weá. Ah, cacha, cacha. Bien, weón. Eh, ¿Qué más, weón? ¿Qué más les puedo contar? Ya, ya, les expliqué todo el juego, weón. les conté de qué trataba. Les voy a mostrar un poco más los tiburones, las weas que aparecen más adelante y, y, saben qué, weón, avancemos hasta el final nomás. Cacha, justo la di vuelta para ver cómo es. Increíble que en esos tiempos, weón, mirar esa weá era como que, ay, cacha la mina, weón. Sí, pues, weón, los jueguitos de video uno siempre como que le buscaba, weón, a la mina, no sé, pues, weón, andar corteando monos de, de, juegos de video, Como la mina del Golden Axe, weón. Eh, las minas que salían también en Final Fight, estaban buenas. A ver qué más. A todo esto me corté el pelo, weón. Se, se me veo medio cabezón, weón, en la pantalla, weón. a ver, sigamos, pues, weón. A ver qué, más de brillo hay en esta, esta de juego, a ver. Ya, vamos avanzando. Quemamos las piedras, weón. Ya. Hay unas boyas que también hay que como meterse entre medio para que te dé más puntaje, weón. Igual es brígida la weón. Ya. Pa, pa, pa. Fíjense la gráfica del, agua, weón. Que, va dejando el motor, weón. Mira, mira, salto. Ah, no alcancé a agarrar el salto, weón. Acá, eh, acá, acá, acá. Nada. Yo creo que la, máximo, lo máximo gráfico que tenía este juego, weón, eran las islas que estaban al fondo, weón. Las ¿Eh? La cual se movían para allá y para acá, weón, para dar el efecto así como de profundidad. me queda una pura... Me queda una pura... Mm, una pura bandera, weón. Ya, vamos. Ah. Ahí la pasamos. Tiempo 1 minuto 108 con 77, weón. Igual está bien diseñada la mona, weón. Ahí tiene sus efectos de sombra, weón. Su bikini rojo. Su buen culo. Cacha. Cacha esa weón. Felicitaciones. Tú has pasado a la clase B. Bien, weón. Te ponen la bien así como, como en la playa. ¿Eh? La clase B, test, el punto... intentémoslo con el juego de bonus. A ver, veamos. O sea, tiene un bonus. Es como un Challenger. Ya, y aquí nos suena la musiquita, suena el puro motor. Ya, saltito. Más saltito. Ahí le damos la cola a la mina. Oh, perdimos un salto. Puta, otro más, weón. Qué huevo, Puta que soy pollo, weón. Ya, po. Ah, cacha, cacha sale sangre por las narices. Y acá, nada. Aquí, a ver. Buena, cacha, cacha. Puta. Ahí el rey no se pega un saltito. Ya, pues a ver. Puta la wea. Bueno, es un bonus state Un Challenger, como se le llama Como tenía el Rally X. Varios juegos tenían Challenger. Ya. No salté mucho, mucho jump. Bonus game ended. Se acabó. ¿Ya? Vamos por la clase A. Presiona para avanzar. De ahí viene la musiquita morbo de nuevo ahí que hace a nuestra... Uh. Puta, quería saltar ahí, weón. Esa boya roja todavía no me he metido entre medio de ella, weón. A ver qué sale, weón. Ya. Cacha un tiburón, weón, un tiburón, hay que tener cuidado con el tiburón, weón. Ahí ponen música como de tiburón, ¿cachai? Como la película tiburón. Ya. Todavía no puedo meterme en las boyas, weón. Ya. Ahí saltito, tampoco. perdido ya, weón. Para acá, para acá. Puta que soy bueno para esta weá, weón. Ahí vamos a mostrar la esterita un rato. Ahí. Eso, muévela, muévela, muévela. Ya. Uh. Ya. Listo. Salto. Ah, buena. Eso. Puta, todavía no me puedo meter entre medio de esas dos boyas rojas, weón. De ahí la pasamos. Cacho, estamos dejando el medio top. Juego de Irem Corporation. Irem. Mira tú. Tú has pasado el test primario. Ahora el next es el secondary test. Ya veamos que va a ser secondary test. Abrera. Por último, esta, esta weá podrían hacer un remake de este juego, weón, y, y no sé, weón. Poner hartas minas ricas, y no sé, se imagina como De or Live Vamos, eso, bien. Ah, weón Me eh. mojo entero cuando la mina muestra la cola. Ya, vamos avanzando ahí, ya. Una banderita, tiburón ahí tratando de, de matarme, weón. Ah, vamos. Típico juego que me imagino, weón, colocaban en la playa, weón, todos los weones querían jugar, weón. Bueno, y pueden ver el flyer abajo, weón, que, le adjunté ahí, weón, donde salía un weón con una mina, pues, weón. Mm, era la publicidad del jueguito de video, weón. Lo personal nunca me hubiera comprado un juego como este, weón. No me llamaba mucho la atención. Aunque tenía su gran desafío, weón, estar esquivando toda esta roquita, weón. Ya vamos mostrando las pechuguitas de ahí. Ya. Esos juegos que vos te compré para puro ponerle pausa, y aplicar Fab, weón. ¿Sí o no? 3, 2, 1, ya. Ya, y ahora que viene. Llega la mina, weón. Mostrando la raja siempre, weón. Felicitaciones, yo, tú has pasado la clase A. Ya ahí va con su bolsito, weón. Su ropa. Ya, tres tanto, ya. Te has marcado un best point. Bueno, seco, bueno. Ya, y ahora intentemos el slalom corsair. Bonus game. Ya, aprieta para poder partir. Ya, y aquí no hay musiquita de nuevo. Esta weá es como un... Ya. El slalom, pues bueno, Tenemos que pasar una y una. Cacha. Ya. fácil la weá que sea rápido. ¿Cuánto me queda de tiempo? Ta, ta, ta, ta, ta, ta. La weá fácil. Esta weá perfectamente, weón, podría ser un... Oh, un jueguito de Facebook, weón. Increíble que en esos tiempos, weón, tenía una tremenda máquina, weón, para un juego tan básico, weón. Y hoy en día las weas las descargáis, weón, con un clic, weón. Vamos, muéstrese. Uy, a ver, ¿cómo quedó? Cacha. el bonus game Ya M1. Este parece que el último lelo, ¿no? O el penúltimo, no sé. Ya, vamos rajado, weón. Quedando el tiburón. Quiero pegarme un saltito ahí. Ahí pasamos banderita. Oh, no agarré el jump. Ya. Tenés un nivel de dificultad, weón, super brígido, weón. Quedar esa roquita, weón, complicado. Vamos. Y la música, weón, puta, weón. Monótona la weón. Ya. Ah. Baile, baile, baile. Llamo ahí el tiburón de la muerte, weón. Ya, más roca más boya, más dribbling. Ya, Más queda una pura banderita, weón. Uh. Cachen, si yo me corro muy para el lado, se ve la, weá del motor al otro lado ya. Bien, weón. Rica la monita, weón. ya por Facebook. Tú has pasado el primary test. Ahora toma el secondary test. Ya M2. Ya. Estamos a puertas, weón, del último level. Ya. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Puta, no, no agarrar el salto para darle la, la raja a la mina, weón. Ya, vamos. Ya, para acá, para acá, para acá. Oye, qué fome la weá. No, igual es entre. O sea, es un juego. un juego más que todo, weón, para, Ah, ahí. Es un juego más que todo pa. pa desafío, weón. anda ya, hasta, hasta qué nivel llegáis, weón. Porque la weá, weón. Es siempre lo mismo, weón. Es como jugar, claro, como las decía antes, Rally X o Dick Duke, weón, o Pac-Man, weón. Es una weá de, desafío nomás. ¿Mm? Ahí estamos quedando al Tebrón de la muerte, ¿no? A ver cómo se mueve la mona. Me gusta cuando está como en la orillita, mira, mira. Cacha. como que se pone ahí. vamos. Ah, cacha, cacha. Ah Me gusta esa pose. Ya, ¿y ahora qué viene? De la wea, weón. Quiero un audífono weón, que no sean tan grandes, weón. Ya, te has terminado el best point, pues, weón. ¿Y ahora? cacha. Ahí está tomando el solcito. Felicitaciones, tú has pasado el Tropical Angel. Y puedes tomar un beso de felicitaciones. Oh, me la comí. Game over. Vamos a dejar nuestro super nombre, weón. Alejandro Coeli. Ya, punto nomás. ¿Y qué más? Ahí está primero, pues, weón. Quería intentarlo o no, no, no quiero intentar ni una weón. Bueno, ese es Tropical Angel, un juego monótono, weón, que siempre trata de lo mismo, esquivar roca, pasar banderita, hacer dribbling, eh, saltar, weón, en, el, en esas ramplas, weón, esquivar al tiburón. Y más que todo, weón, un juego del recuerdo que no había que no había que olvidar, pues, weón, ¿eh? no había que pasar, pasar, dejar a una a una monita tan bien diseñada para la época, que mostraba sus cualidades eh, por, el, por las máquinas de arcade. Espero que les guste bueno, este juego, eh, ojalá que, lo jueguen de repente así como para desafío, no sé, bueno. pero eh, espero que les haya gustado más que todo haber visto este Tropical Angel. Para que vean que también había un juego donde las minas eran la heroína en esos tiempos. Habían varios en realidad. 1983. A ver, ¿qué edad tenía en ese tiempo? Tenía 5 años, weón. Y lo debía haber visto aquí en las máquinas de arcade como a los 7, cacha, pues, weón. Ya, ya estaba perturbado, weón. Viendo monas, weón, de, de juegos de video, pues, weón. ¿Mm? Cacha. Ya, pues espero les haya gustado, weón. Pronto vamos a estar viendo otros jueguitos más y nos estamos viendo. Tropical Angel y el jueguito del recuerdo se despiden. Chao, que estén bien.